Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkələrində əhalinin bir nəfəri orta hesabla ayda 427,9 manatlıq, o cümlədən 244,4 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları 183,9 onda 5 manatlıq isə qeyri-ərzaq malları alıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayı ərzində Azərbaycanda əhali toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabılara 1 milyard 910 milyon manat, əzzasılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlar 311,5 milyon manat, avtomobil benzini və dizel yanacağına 651,7 milyon manat, elektrik malları və mebellərlə isə 581,8 milyon manat xərcləyib.